Patricio Poblete y muchas gracias por aceptar este, esta entrevista con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Eh, eh, te vamos a hacer unas preguntas eh, relacionadas con la participación en ICANN y cómo este, ICANN se, ha ido globalizando a través de los años. La primera pregunta es este, sobre tu involucramiento en ICANN desde antes incluso que existiera la organización con la reunión del Foro Internacional sobre el Libro Blanco en Buenos Aires. ¿Qué historias tienes sobre esa reunión que nos puedas contar? Y también si nos puedes decir si los participantes ya abogaban por una participación global eh, desde ese entonces. Bueno, sí, eh, ciertamente eh, eso es como tú dices. la reunión de Buenos Aires surgió precisamente como una forma de darle a esta ICANN que se estaba creando un carácter más global. Esa reunión no estaba considerada inicialmente y, parecía obvio que había todo un sector del planeta que estaba quedando fuera de estas discusiones. Así que por eso se agregó la reunión de Buenos Aires y en mi caso fue la primera oportunidad que yo tuve para tomar contacto con esta comunidad que se estaba empezando a generar y algunos de los participantes aún están aquí ¿ah? y eh, ya se perfilaban algunos de los sectores que iban a tener mucha importancia, sobre todo en los primeros tiempos de Kant. Por ejemplo, estaba toda la contraposición entre eh, la gente más tradicional del tema de redes, principalmente de lo que llamamos technical community ahora y de la academia, versus otro sector que eh, eh, iba entrando muy fuerte, que era todo el sector de propiedad intelectual, ¿no es cierto? Los, abogados que venían a defender a sus clientes titulares de marcas registradas, etcétera, etcétera. Y eso se dio ya mucho en, esa oportunidad desde entonces, desde Buenos así, ah, Sí, claro. Y ellos ya pedían tener una voz global, digamos, en... Así es, así es. Eh, usted también ayudó con la formación de la DNSO. Y en esos primeros días, ¿qué esfuerzos querían tomar los participantes para que ICANN también fuera más global? Bueno, la, DNSO eh, fue la eh, organización que se creó para reunir a todos los que estábamos en el área de nombres de dominio. Porque desde el principio ICANN era nombres y números. ¿ah? Entonces, estaban los números en la... no recuerdo si ya se llamaba SEO, creo que no. Pero estaban todos los de nombres de NSO, que era entonces, por lo tanto, CCTLDs y GTLDs juntos. ¿ah? Eso fue una reunión que se realizó en Monterrey, en donde ahí se, se dibujó este, este, esquema, esta organización, y a partir de ahí se creó entonces esta organización que tenía como su, su cuerpo de gobierno eh, lo que se llamaba el Names Council. ¿ah? Y eh, a mí me tocó en esa oportunidad ser uno de los representantes de la comunidad de los CCTLDs dentro de ese Names Council esa fue una organización que nos permitió ya empezar a darle un carácter más global a, nuestro trabajo, porque ya de partida había representaciones por regiones ¿ah? y mm, eh, duró en realidad un, buen tiempo hasta que se vio que había ciertas tensiones ahí que no era posible resolver al interior de una sola organización. Eh, los intereses de los GTLDs eran muy distintos de los intereses de los CCTLDs. Las reglas que gobernaban a los GTLDs no tenía nada que ver con la de los STLDs y, había incluso alguna confusión al principio ICANN creía que tenía más poder sobre los STLDs que lo que realmente tenía. Entonces eso llevó finalmente a una división y a la, eh, y a la creación de dos entidades diferentes, ¿no es cierto? Que es la GNCO y la CCNCO. ¿En qué año fue eso más o menos? Oh, no, ya, me cuesta recordarlo, ¿no? <laughs> pero fue cuando se vino el proceso de reforma de ICANN, que fue posterior a 2001, haber sido 2002, 2003. Hace unos años durante la reunión de Johannesburgo también recibió el premio Etos multisectorial, lo felicito <laughs> nuevamente. por ese, gracias. Por ese premio y fue honrado por su compromiso de asegurar que las necesidades únicas de nuestra comunidad de Latinoamérica y Caribe fueran atendidas en un nivel global. Eh, ¿Cuáles son las barreras únicas a la participación de los latinoamericanos y caribeños y qué medidas ha tomado eh, la comunidad de ICANN, no solo la organización, para hacer que esas voces sean oídos, oídas eh, a nivel global? Bueno, barreras han, han, ido cambiando a lo largo del tiempo y de hecho es, es, justo decir que hoy son mucho menores que lo que eran al principio. Eh, inicialmente, para poder participar en estas discusiones, era necesario de partida tener un buen dominio del inglés, no había nada como traducción simultánea, ni, ni se pensaba que pudiera haber en ese momento. Em, y también había que, de alguna manera, entender cuál era la forma de trabajar en estos cuerpos colegiados, que era lo usual en Norteamérica en particular, y, que era desconocido en otras partes. Por ejemplo, yo, les dije en la reunión de Santiago el año 99, cuando me tocó por primera vez estar sentado ahí en el NEMS Council, que probablemente no había nadie más en ese país que supiera siquiera lo que eran las Robert's Rules of Order, que era a lo que se estaba recurriendo constantemente durante los debates. ¿ah? De hecho, posteriormente se, se, pasó a versiones mucho más simplificadas de eso que facilitaran la participación de los que no estaban habituados a esa manera de, de debatir. ¿ah? Y mm, con el paso del tiempo estas cosas han ido cambiando, ¿no es cierto? Hoy día ya tenemos eh, formas mucho, eh, que son mucho más amigables hacia quienes no hablan inglés, por ejemplo. También los participantes han ido mejorando. Muchos de mis colegas que hace, que sea, 20 años atrás se desenvolvían con mucha dificultad en inglés, hoy día son totalmente, ah, hablan de manera totalmente fluida. ¿ah? todo el mundo ha ido mejorando en, esto, eh, en aras de lograr una mejor colaboración. Esto mismo quizás hace unos años sería impensado. ¿no? hacer una entrevista así en español para un proyecto de ICANN. es, algo realmente nuevo. Eh, volviendo un poco a su país, porque no, no, hablamos de, Chile todavía, ¿por qué es importante la gobernanza de Internet en Chile? Bueno, como, en todas partes tenemos que eh, llegar a contar con reglas, con formas de, trabajar eh, en todo este mundo de Internet que sean aceptadas por toda la comunidad este tema, operamos en un contexto que es muy distinto de lo que ha sido en el pasado. Normalmente se pensaba que todo tenía que estar legislado. Eh, eh, e Internet ha aparecido y se ha transformado eh, en algo importantísimo en un tiempo muy breve para la escala a la que nosotros estamos habituados. por lo tanto, las, las, comunidades se han visto enfrentadas a tener que autorregularse, llegar a consensos en ausencia de legislación y a veces es mejor que así sea a menudo la legislación que uno ve que se propone eh, no tiene que ver realmente con la mejor forma de operar, sino que responde a otro tipo de intereses y responde incluso a veces a desconocimientos que los legisladores tienen respecto de cómo esto funciona realmente. De modo que la comunidad entiende que la autorregulación es la mejor forma de llegar a, una operación razonable y, ahí surgen todos estos modelos de, gobernanza. Y siguiendo con Chile, Usted estuvo al mando de Chile por muchos años, entidad que, es famosa por su sistema de resolución de disputas. Eh, este sistema se implementó incluso dos años antes que la política eh, uniforme de resolución de disputas de nombre dominio de AICA. ¿Cómo difieren los sistemas de mediación y arbitraje a nivel local y regional con, eh, con respecto al nivel global, por ejemplo? como tú dices, es cierto, nosotros partimos con un sistema de resolución de disputas basado en arbitraje el año 1997. La UDRP partió dos años después, el año 99, y fue aprobada precisamente en la reunión que ICANN tuvo en Santiago. Y nosotros llegamos a ese tipo de, modelo de resolución de disputas, primero porque vimos que era necesario tener algo. A esas alturas ya empezaban a aparecer conflictos entre titulares de marca registrada y eh, en algunos casos eh, ciberocupas, ¿no es cierto? Pero en otros casos también personas que de buena fe tenían inscritos nombres de dominio. ¿ah? Eh, y nos parecía que era necesario tener algún método que fuera expedito, que fuera de bajo costo. Eh, los sistemas de resolución de disputas por la vía judicial en Chile y, en muchos otros países de Latinoamérica son sumamente lentos y, caros. No, tienen una respuesta en pocos meses, se demoran años de años. Entonces, eh, lo que surgió de esa oportunidad como posibilidad era usar arbitraje que es algo que se conoce en Chile, que está legislado y que es parte, de hecho, del sistema de administración de justicia. A diferencia de los paneles de la UDRP, en Chile un árbitro es un juez y su sentencia tiene valor legal ¿ah? y, puede, y está sujeto al control de los tribunales de justicia. Entonces eh, tiene un poder muy fuerte. ¿ah? Adoptamos ese modelo y resultó ser muy exitoso. Eh, Posteriormente introdujimos una mediación porque nos dimos cuenta que muchos casos se resolvían en una etapa muy inicial, una vez que las personas entendían en cómo funcionaba esto. Era una época en que la gente, eh, la mayoría no tenía la menor idea de lo que era este mundo de Internet. Eh, la mediación fue muy útil durante muchos años para educar a la gente, para ayudar a resolver los conflictos rápidamente, eh, pero más o menos 10 años después nos dimos cuenta que esa etapa ya estaba superada. En la actualidad ya no tenemos mediación en nuestro sistema de resolución de controversias interesante. Eh, con el tiempo, la estrategia de reuniones de ICANN ha ido cambiando y no sé si esto, ¿qué piensa usted si esto realmente impactó en la participación de la gente de nuestra región? Y también si puede decir que las reuniones se han vuelto con esta nueva estrategia de reuniones más globales. Bueno, a ver, eh, una de las cosas que más ha impactado, sin duda, es la existencia de programas como los Fellows, que eh, han permitido eh, superar eh, varias barreras. Por un lado, claramente el financiamiento. Mucha gente no viene a este tipo de reuniones porque no tiene los recursos, no tiene los medios, la plata para, para poder venir. y otro también la inducción, que hay una manera de que un newcomer pueda llegar aquí y entender qué es lo que está pasando. Eso a esta altura, a medida que más pasa el tiempo, se va haciendo más difícil, porque hay todo un saber acumulado. ¿ah? Eh, una manera de hacer que todos lo conocemos, pero alguien que recién llega no entiende nada de nada, no entiende ni, ni, la primera abreviatura. <laughs> Entonces, todos esos mecanismos que se han ido diseñando eh, eh, han sido muy útiles para permitir que más gente concurra y, y participe de manera productiva. ¿ah? sobre el nuevo esquema de, de meetings, ¿no es cierto? ahí yo todavía no tengo un juicio formado. ¿ah? Me parece que aún falta para poder evaluarlo y, y, demostrar su utilidad. Y no sé si ha tenido realmente a estas alturas una influencia sobre que la gente venga o no. Bien. ¿Y cuáles serían los aspectos más desafiantes de la participación global eh, en la ECAN? ¿Cuáles serían, no solo los desafíos, sino también los éxitos que ha tenido la organización en estos años hacia una mayor globalización? Yo creo que su mayor éxito ha sido eh, llegar a ser reconocida como la entidad que está a cargo de estos temas a nivel mundial. Quienes llevamos muchos años en esto sabemos que eso no siempre ha sido así. Sabemos que de tiempo en tiempo el rol de ICANN, existencia ha sido cuestionada fuertemente y ha habido riesgos de que este tipo de temas hubieran salido aquí y se hubieran trasladado, por ejemplo, a, la, ITU, ¿ah? Y eh, hemos superado esas etapas y que ha salido robustecida eh, y hoy día yo diría que es, eh, ya está un poco en el pasado eso, nunca hay que descartarlo en el futuro, pero eh, el hecho que exista, que sea la autoridad sobre nombres de dominio, números IP, y eso sea reconocido por todo el mundo, yo creo que es su mayor éxito. ¿ah? Ahora, dado eso, ICANN siempre tiene una tarea eh, por desarrollar, que es ir aumentando cada vez más su accountability, el que no solo sea reconocida por todo el mundo, sino que al interior de la propia comunidad ICANN se eh, reconozca, se entienda que los mecanismos de gobierno que tiene CAN, que su board, ¿no es cierto?, que, todas sus estructuras, sus organizaciones, están haciendo lo que deben hacer en pro de, de toda la comunidad de Internet. Bueno, muchísimas gracias, Patricio, por esta entrevista. Bueno, ha sido un agrado.